пробиркада глюкоза бар ага күмүштүн нитратын жана 10 проценттүү аммиак кошобуз аралаштырып ысыта баштайбыз пробирканын бети ошол замат кара так пайда болду башында сары болуп анан карарат кара так акырындык менен күмүш күзгүгө айланат пайда болгон эритмени төгүп салабыз пробирканын бетинде күмүш күзгү калып калды өзгөчө күмүштүн ири сызыгы кара өңдө күмүштүн өңү өтө жакшы көрүнөт